prostu granie. Uwaga, tramwaj tu będzie wyjeżdżał. Fotostop. Do ludzi mamy 3 Ale którędy? Brawo dla Torunia. Ja, bo tu wstawiony, że tego nie pójdzie. Blaga, przesuń się. Dawaj. Dawaj. Dawaj. Możliwe, to jest sam chyba. Dawaj. Fuck, tramwaj jest <laughs> Uwaga, tramwaj! Wsteczny wrzuci! Drogi, tramwaj Uwaga, tramwaj!